<laughs> 哎，对，对了，对了，我懂了。哎，给我拍一下。给我拍一下。 Velkommen, velkommen til utsikten. <laughs> Jeg ser ingenting. Ja. Nå skjønner vi hvorfor dette blir kalt Utsikten. Ja. ja. Helt utrolig. Men da får vi bare ta innsikten, da. Den er eh, Innsikten er sånn. Ja, jeg, tror, jeg, tror, vi går videre. Ja, vi går litt videre. It's four o'clock in the evening I haven't left my room But the truth is If I'm honest I feel stuck here

but you see in me I just feel stuck fuktig. Fukt. Nei, bare glei på ei rot. Joehoe! Let's go. ja. En dan var vi här igen. Du, jag killen som känner jävla stram ja. Hallo, we vi här igen. Det var bara lite grann Ja. Ja. Dat was Nee. Ja, vi tar det. Nei, da må vente ut til da altså. Ja, se utsikten. Vi tar en tur i morgen eller sånn, hvis det <laughs> passer. ja.